ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا مجھ سے جب لوٹ کے گھر جب آئی سیدہ زینب نے ماں کا حال جو دیکھا تو یہ کہا کیا کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پر اماں بتائیے ہے اماں بتائیے کیا سے تم گزر گئے ایک دن میں آپ پر ہے اماں بتائیے کمے ہماں بتائیے بتائیے کیا کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ گئے ہم بتائیے اماں بتائیے ہے یہ در حالت تمہاری دیکھ کے لگتا ہے مجھ کو دے ہماں بتائیے ہما بتائیے کیا کیا ستم گزر گئے اماں بتائیے بخت بتلاؤ کیا ہوا آنکھیں اب کی سے تر اماں بتائیے اماں بتائیے